el fet que les estàtues passin als magatzems no vol dir que es vulgui amagar no? aquesta simbologia, sinó tot el contrari. El sentit de l'exposició era denunciar la permissivitat amb la simbologia franquista també durant la democràcia i el que farem serà incorporar a l'exposició una reflexió sobre el que ha passat en aquests dies.